próxima. pertama nggak usah pakai page break page break tapi langsung ke kita langsung langkah ketiga yaitu objek ya masih di menu insert ya dari objek di situ nanti ada segitiga Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you!